aquesta, com diuen els companys de Colandra, aquesta és la bona, aquesta és la del recopilatori. Va dedicada a tots els de Barcelona. A tots vosaltres. Que van els caps de setmana, igual que els nazis que van a arrasar Polònia. Hi ha molta gent de Barcelona o d'on sigui que va arrasar els petits pobles de comarques. Poesia, poesia. serca, serca A mangiarizzanos Nos un certs superiors Posseïdors de la veritat